töötasude maksustamisel tuleb arvestada sellega, et osamakse peetakse kinni töövõtja palgalt, osa maksab aga juurde tööandja. maksustamise skeem ja üldpõhimõtted on välja toodud järgneva näite alusel. maksude arvestus toimub eurosendi täpsusega ja arvestada tuleb sellega, et maksumäärad ja arvestuse kord võivad aastate lõikes muutuda Jaani töölepingus on kokku lepitud brutotöötasu ühe kuu kohta kaheksasada eurot. sellelt peetakse kinni töötuskindlustusmakset kaks koma kaheksa protsenti, pensionikindlustusmakset kaks protsenti, tulumaksu kakskümmend üks protsenti peale lubatud mahaarvamisi. tööandja peab lisaks maksma sotsiaalmaksu kolmkümmend kolm protsenti, töötuskindlustusmakset üks koma neli protsenti kokkuvõtteks tulevad tööandja tööjõukulud tuhat seitsekümmend viis eurot kakskümmend senti, sellest tuleb Maksu- ja Tolliametile üle kanda nelisada nelikümmend kolm eurot ja kolmkümmend senti ja töötajale netosummana ülekandmiseks kuulub kuussada kolmkümmend üks eurot ja üheksakümmend senti. muidugi on antud näide lihtsustatud üldskeem. tööandja peab kõikide maksude ja maksete puhul arvestama paljude erisustega näiteks vanaduspensioni ja enne tähtaegset vanaduspensioni saavate isikute töötasult ei peeta kinni töötuskindlustusmakset. küll aga maksab nendelt tasudelt töötuskindlustusmakset tööandja. juhatuse liikmetasult ei arvestata töötuskindlustusmakset, ei kinnipeetavat ega tööandja poolset. töövõimetuspensioni saava isiku palga pealt maksab riik sotsiaalmaksu miinimumsumma osas. ülejäänud summalt maksab sotsiaalmaksu tööandja kohustusliku pensionikindlustuse arvestamisel on kohustatud isikuteks tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm aastal ja hiljem sündinud, kes saavad kaheksateistkümneaastaseks ja kohustus tekib neil sellele järgneva aasta esimesest jaanuarist. samuti on kohustatud isikuteks kohustusliku pensionisambaga vabatahtlikult liitunud. tulumaksu kinnipidamisel tuleb maksuvaba miinimumiga arvestada töövõtja soovi alusel. maksude ja maksete arvestamisel kasutatakse kassapõhist arvestusprintsiipi. see tähendab, et makse arvestatakse kalendrikuus välja makstud tasude järgi, mitte arvestatud kuu alusel. maksu- ja Tolliametile tuleb maksud üle kanda töötasude väljamakse tegemise kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks. samaks kuupäevaks tuleb esitada ka tuludeklaratsiooni DST vorm koos lisadega maksu- ja Tolliametil on õigus määrata trahve ja viiviseid maksmata maksude, maksude hilinemise või valearvestuste eest. antud maksukäsitlus ei kehti näiteks füüsilisest isikust ettevõtja tulule, dividendidele, juhatuse liikme tasule.